गायत्री महायज्ञ प्रारंभे yêu mến अवस्थाङ्गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षम् स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॐ पुनातु पुण्डरीकाक्ष पुनातु पुण्डरीकाक्ष पुनातु देवावाहनम् तस्मै श्रीगुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता या यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि ॐ स्तुतामया वरदा वेदमाता माता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम् आयुः प्राणम् कीर्तिं द्रविणम् ब्रह्मवर्चसं मह्यम् दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् सर्वदेव नमस्कारः ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ॐ लक्ष्मीनारायणाभ्याम् नमः महेश्वराभ्याम् नमः ॐ वाणी वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः ॐ शचीपुरन्दराभ्यां नमः ॐ मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः ॐ कुलदेवताभ्यो नमः ॐ इष्टदेवताभ्यो नमः ॐ ग्रामदेवताभ्यो नमः देवताभ्यो नमः ॐ वासुदेवताभ्यो नमः ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ॐ सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः ॐ सर्वेभ्यस्तीर्थेभ्यो नमः ॐ एतत्कर्मप्रधानश्रीगायत्रीदेव्यै नमः ॐ पुण्यं पुण्याहम् दीर्घमायुरस्तु अग्निस्थापनम् ॐ भूर्भुव स्वर्जोरिव भूम्ना पृथिवीवरिम्णा तस्यास्ते पृथिवीदेवायजनि पृष्ठेग्निमन्नागमन् निन्दूतम् मन्त्राहुतिः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया स्वाहा इदं गायत्र इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया स्वाहा इदं गायत्र इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरीण्णं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया स्वाहा इदं गायत्र इदं नमम ॐ भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरीण्णम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया स्वाहा इदं गायत्र इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया स्वाहा इदं गायत्र इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया स्वाहा इदं गायत्र इदं मम ॐ भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया स्वाहा इदं गायत्र इदं मम ॐ भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया स्वाहा इदं गायत्र इदं मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया स्वाहा इदं गायत्र इदं मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया स्वाहा इदं गायत्र इदं नमम ॐ भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया स्वाहा इदं गायत्र इदं मम ॐ भू तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया स्वाहा इदं गायत्र इदं न मम महामृत्युञ्जय मन्त्राहुतिः ॐ यं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय स्वाहा इदम् महामृत्युञ्जयाय इदम् न मम ॐभं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदम् महामृत्युञ्जयाय इदम् न मम ॐ यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः सर्वप्रथम कृमिनाशक मंत्र कोरोना कृमिनाशक आहुति वर्तमान में विश्वव्यापी कोरोना वायरस नामक विषाणुओं के विनाश हेतु ये आहुतियां आदित्य गणों को समर्पित की जाती हैं ॐ उद्यन्नादित्यः निम्रोचन् हन्तु रश्मिभिः ये अन्तः कृमयो गवे स्वाहा इदम् आदित्यगणेभ्यः इदं न मम रोग्निवारणमन्त्र कोरोनाजनितरोगनिवारणार्थम् आहुतिः कोरोना वायरस से उत्पन्न रोगों के निवारणार्थ ये आहुतियां सूर्यदेव को समर्पित करें ओम शीर्षक्तं शीर्षामयं कर्णशूलम विलोहित सर्व शीर्षण्यम ते रोगम बहिर्निर्मन्त्रयामहे स्वाहा इदं सूर्याय इदं न मम कोरोना वायरस से जो आपदा आई है इसका सुरक्षा मंत्र आपद रक्षार्थम आहुति यह आहुति आपन्न संकट से सुरक्षा के लिए वैश्वानर देव को समर्पित की जाती है मंत्र में उल्लेखित स्वाहा शब्द के साथ आहुति समर्पित न करके द्वितीय स्वाहा पर स्वयं स्वाहा बोलते हुए आहुतियां समर्पित करें ॐ अग्ने वैश्वानरविश्वैर्मा देवैः पाहि स्वाहा स्वाहा इदं वैश्वानराय इदं न मम ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः पूर्णाहुतिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ पूर्णादर्विपरापत सुपूर्णा पुनरापत वस्ने स्वाहा सर्वं वै पूर्णं स्वाहा अभिषिञ्चनम् ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु अर्जनम् या सिद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च यह गायत्री महायज्ञ कोविड काल में हुतात्माओं की सदगति शांति परिवार परिजनों के धैर्य राष्ट्रीय सद्भावना प्रकृति की सुरक्षा पर्यावरण शक्ति के जागरण के लिए आप सब ने यज्ञोपैथी की दिव्य जड़ी बूटियों से आहुतियाँ समर्पित करी आइए आप सब लोग जा खड़े हैं दो मिनट के लिए बैठ जाए अनुलोम विलोम प्राणायाम प्रारंभ करें बाई नासिका से सांस खींचिए दाही नासिका से धीरे धीरे श्वास को खाली करिए बाया स्वर हमारा चंद्र नाड़ी है चंद्रमा का ध्यान करें दाहिना स्वर सूर्य नाड़ी है सूर्य का ध्यान करें इसे बाएं स्वर से लेना है दाएं स्वर से छोड़ना है थोड़ा दिव्य जड़ी बूटियों का धूम्र क्रिया मंत्र आपकी भावनाएं इस समय का वातावरण एक साथ एक समय में जहाँ पूरे भारत में इकतालीस लाख परिवारों में यह महायज्ञ हो रहा है इसकी दिव्य शक्ति आपको रक्षा कवच बन रही है अनुलोम विलोम प्राणायाम से आइए दूसरा प्राणायाम करते हैं दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में अंगूठा और तर्जनी मिला दीजिए आप क्रिया संपन्न करते हैं प्राण आकर्षण प्राणायाम इससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा प्राण शक्ति को रोकने की क्षमता बढ़ेगी श्वास खींचिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह अब रोकिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह धीरे धीरे बाहर छोड़िए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बाहर रोकिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह इसे कहते हैं पूरक सांस लेना अंतर कुंभक भीतर रोकना रेचक बाहर छोड़ना बाह्य कुंभक बाहर रोकना प्राण आकर्षण प्राणायाम आपके रोम रोम में दिव्य जड़ी बूटियों की मंत्रों की क्रिया और भावनाओं की शक्ति को यज्ञ धूम्र को अंदर संपूर्ण प्राणमय कोष को निरोग स्वस्थ और बलिष्ठ बना रहा है अंतिम पांच बार भामरी का ओमकार के साथ नाद करेंगे մագերասանս քիչի रिलैक्स शांत आंखें बंद आगामी यज्ञ इसी प्रकार से 9 बजे से ही प्रारंभ होगा 22 मिनट का इसकी तारीख होगी बीस जून गायत्री जयंती और जुलाई के महीने की चौबीस जुलाई को गुरु पूर्णिमा इसी प्रकार से आप यज्ञ करें स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों जगत की शुद्धि के लिए आज बुद्ध पूर्णिमा का 26 मई का यज्ञ संपन्न हुआ पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद गायत्री परिवार आप सबको सुरक्षित स्वास्थ्य देने के प्रयास में सतत कटिबद्ध दृढ़ संकल्पित है ओम शांति शांति हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गायत्री धाम की समस्त गतिविधियों के बारे में आपको अपडेट मिलती रहे